はい、皆さんこんにちは、アメジンです。えっと、この動画は、好き、好む、好みについての動画です。今日、その文法構造の使い方、英語で、日本語で説明します。この動画は全部日本語でします。 最初はね好き好き好きはな形容詞であの使い方はこう猫が好きです猫が好きです何々が好きですまたは何々が好きだまたは何々好きあこれ好きあれめっちゃ好きなどこの構造はあの 日本語ではよく使われています次は好む好む好むは動詞動詞他動詞例えば漫画を好む漫画を好む犬を好む犬を好むまあ他動詞ですから「を」が必要何々を好む何々を好みますでも気をつけてね 注意してください。この無は好きこれが好きという文法構造ほどあまり使われていない違いはちょっと曖昧ですから詳しく説明できません次は好み好み好みは好むの名詞形弟と私の好みは一緒です 弟と私の好みは一緒です。英語だと好みは、えっ、ー、と、preference, a liking. 私の好み my preference 何々の方がと何々よりはよく使われていますこの好き好む好みの文法構造と例えば猫より犬の方が好きです 犬より猫を好むでも日本語では「好き」の意味はまあ他の意味もありますよねあなたのことが好きですとかこの意味は英語だと love になりますあなたのことが好きです I love you 強い時々外国人は あの「I love you」という表現を日本語に翻訳してみると大体「愛してる」 <laughs> 発見する「愛してる」と「I love you は」はまあ一緒ですけどうん日本ではその「愛してる」という表現があんまりそんなに使われていない。その代わりに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 はい、バイバイ。ピースカです。